दोस्तों कैसे आप सब हाय हेलो नमस्कार तो आज की इस वीडियो होने वाला है बहुत स्पेशल क्योंकि आज की इस वीडियो देखनी चाहिए लास्ट तक ज़रूर देखना तभी आपको पता चल जाएगा कैसे करेंगे तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि फ्रंट पेज बैक पेज ये सब कैसे लेंगे तो चलिए पहले सेटिंग ओपन करते हैं और बाद में आपको जाना पड़ेगा वीडियो की वीडियो की सेटिंग पर तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन में क्लिक किया है तो ये वाला फ्रंट जो बैक है ऐसे ही हम चेंज कर सकते हैं देख सकते हैं आप और एक और बात ये फ्रंट साइड और ये देख सकते हैं फ्रंट साइड मैंने अभी अभी दिखाया था चलिए इससे वीडियो हम चेंज कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना धन्यवाद 27 double deck, three straight pylon. When I run from a ticket, always got a tie on. Washing cash, bank house, laundry day, and rum. Wear a suit to riot from the store.